Olá pessoal, hoje eu vou estar apresentando o, o novo jogo do Cartoon Network Network que Nero Ero Tem dois modos o lado versus e o, modo normal. O modo normal você joga de um, o modo versus você se você pode se você pode se divertir com seus amigos. Algo que você pode fazer também. o seu Tunix, ela é, faz um monte de coisa. Eu amo o site do Campeonato que tem, você, você pode assistir, você pode assistir também. pode assistir e também jogar. Tudo ao mesmo tempo. Aqui, olha, pegar aqui os jogos. Então eu o... E aqui demora um pouquinho pra chegar. Então, coisa aqui. Algumas vezes quando vai até o final dá tá errado. também então, tem algumas mamas especiais super legais. E o adulto também você pode de, desbloquear outros jogadores. E aqui você tem que estar preso do número 1. E acho que tem algumas coisas que você tem que, que fazer eu é dou dois, dois saltos. Se você. é de dois ou de um? De um. Esse é jogo de um ou de dois? Não me fale, com o carro Então, como eu tava falando, a minha irmãzinha me atrapalhou aqui, então. Eu tenho que Tá com isso. Se a Lucas que sou o melhor jogador de menos zero, e sou é muito mal mesmo. E aqui é a situação e tem um monte de jogadores que não posso apresentar. Que. Costumam. Grandes jogos, sabe, sabe como é que é, né?